Yeah. Jangan lupa like, like, comment, and, and subscribe. Gratis loh. Gratis. Yes. Loh. Terima kasih. Oke. Okay. Bye bye. Lagi pada ngapain ya? Main air. Main air sambil di kolam. Awas. Nasihan. Jadi main apa? Main air. Nggak takut dingin? Bantu ibu sana masih hidup kok enggak nih Cuiabá. Kenapa dedek teriak-teriak? Takut? Gak boleh. Gak boleh nah. Tuh, pada lepas eh. Sini. Tuh. Mana ikan Mana dede? Mana? Coba tangkap. Mati nih, Mas. Ambil. Ikannya ambil coba. sini kayak gini. Gini, kayak gini. Wah, lagi-lagi dia pegang. Dia diajarin buat diajarin ini kok ya aku nggak berani eh ada bang meme pacara pacara Ikan ya pacara pacara ikan jangan pakai kaki itu anak-anak eh. eh. aja deh

Yo tangkap. Ya, cepat cepat. Ya, nggak nggak apa-apa, nggak gigit. Sendiri. Iya, cepat duluan. Ini Cina ya. Enggak, pakai semuanya ya, grup gitu. Takut mati. Dia enggak mati. Kepala nek, kepala nek. Kepala nek. Kepala nek girang. Kepala nek. Wow. Wow. Wow. ada pelangi kita ada jalan deh isi air teman isi isi buat dipegangin ada yang isi Yo. Lihat sini. Iya, dadah ngisi ah. Cuci muka, sambil cuci muka. Wah. <laughs> Tegar. Lulululululul. masuk gitu bilang dorong kepala nih <laughs> uh tinggaling no no no no itu yang hasil ini dok ini dok Air baby, baby. Ini baby, baby fish. Oke. Okay. lagi dong. Nah, kayak gitu. Ah, Gak apa-apa. Ah. Wah. Ah. <laughs> gimana kalau takut Dede masuk kolam. Masuk kolam. Mandi bareng ikan. Hah? Mandi bareng ikan mau? Mau? Masuk. Masuk. main air uh, kepala nih kepala nih kepala nih kepala nih dede, kepala nih dede Wah. <laughs> ini pegang dulu penuhin dulu eh penuhin penuhin sayang biar apa penuh ikannya biar man di lagi lagi senyum lagi tawa tawa panggil ikan itu eh bilangin ikan ya, ikan itu oh, ikannya yang leleng bu ikannya assalamualaikum biarin biarin buang udah mati ikannya mah belum penuh saya ini tinggal kurang tempatnya oh ikannya mati satu ya coba kasih tahu kasih tahu sini kasih tahu nih gitu mau mah si kasihan cium dulu cium dulu ya enggak <laughs> aduh biar sembuh ya Ya biarin, biarin, biarin, biarin. Biarin. Tuh lihat lihat lihat ini. Ini lihat ini. Nih, Nih, nih, nih, nih, lihat. Nih, nih, nih. Bire, bire, bire. nih, <laughs> tangan dua tangan dua wah wah wah ayo dibawa itu saya dibawa ambil saya ambil bayar masuk dulu dah basah ayah basah eh eh ayah basah ambil itu ambil itu ambil ambil sesare mandi <laughs> serang <laughs> udah hey, eh, woi <laughs> sini cepat buruan pulang lari lari cepet lari iya cuci kaki bilang ibu cuci kaki ya lepas bajunya <laughs> hop hop hop ya, dah sana ganti baju ganti baju ganti baju dingin oh udah udah ganti baju Ha <laughs> ha tiba. in. 弄弄弄啊，对。 bye gitu bye bye bye bye bye bye tangannya bye bye gitu bye bye sampai ketemu lain waktu bye bye dedek mau mau minum cucu dulu